Өдөрч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk Season 2-ийн 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө зочдыг та бүхэнд танилцуулъя. Цогны харахад дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Хов сайхан, бизнес эрхлэгч Нямбаяр, хуульч нийтлэлч Батуян, нийгмийн арч Монголын залуучуудын холбооны гүйцэтгэгчд ерөнхийлөгч төгөлдөр нар оролцож байна. Өнөөдрийн сэдвэр бид бүхэн залуучуудын амьдрал Улаанбаатар хотын залуучуудын одоо сүүл үеийн амьдралын чиг хандлага за ерөн залуучууд тулгамдж байгаа асуудлууд болон за эрэг амьдралын хандлагатай одоо бас залуучуудын жишгээс бас ярилцах болно. Тэгээд манай нэвтрүүлэг бол та бүхэнд бас танилцуулахад нэвтрүүлэг болгоныхоо төгсгөлд нийгэмд эрэг урайлах мессеж өгдөг байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхний ажил сайн байна уу? За сайн байна. За өнөөдөр бас ажлын өдрүүдээр одоо цаг гаргаж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө зочтой бид нар бас ингээд нөгөө оролцуулахын өмнөх ингэж бас одоо сонгож судалж оруулдаг. Өнөөдөр бол одоо Монголын хамгийн том ууган залуучдын байгууллага болох нийгмийн арчил Монголын залуучд холбооны дижитал хэрэглэгч төгөлдөр бол одоо бизнес эрхлэгч, залуу бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл юм баяр за говь сайхан эрг дуурын төлөөлөгч ч гэсэн одоо сонгоны архын дүрэг бол хамгийн том одоо дүүрэг залуучууд ихээр одоо төвлөрсөн дүүрэг учраас бас оруулж байна. За нийтлж Батуянгаа бас бас нөгөө үзэл бодол залуучууд маш ихээр таалагддаг ийм учраас mm -hmm оролцуулж байгаамаа. Ер нь бол одоо ингээд Улаанбаатар хотын дийлэх хуамын одоо төвлөрлөн дандаа залуучууд байна. Ер нь бол одоо залуучуудад чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар их байна уу, бага байна уу гэдэг тал дээр та бүхэн юу гэж боддог вэ? Ер нь одоо залуучуудын яг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар хэр их байгаа Улаанбаатар хотод? Ер нь бол цөөхөн шүү дээ. Аа. Яг ингээд одоо юу гэдгийг яг яаж өнгөрөхөөр өнгөрөхөөс шалтгаалж өөр өөр байх байх л та. Гэхдээ л ер нь бол цөөхөн те өглөө гараад нүдний гүүхэд ганцхан цэцэрлэг төрөлөө. Жишээ нь байдаг. Эсвэл бид замд агаад өнөөх л нөгөө юу уулынхаа замыг дагаал гүдэг ч юм уу дугуугаа ундаг те. А сая бол одоо ингээд голын хоёрыг дагаад дугуун зам ингээд тавилаа. Энэ бол бас их гоё байлээ. Бас тэргээр би унж үтсэн. За тэгэл жишээ нь өглөө эрт ингээд нэг хүнтэй уулзаад ч юм уу кофе уугаад суух гэхээр ер нь бол манад бараг 7 цагаас онгойд кофе шоп цөөх шүү дээ. Тэ 6 цагт нэгддэг спорт э, фитнесүүд ч юм уу тийм заалтууд цөөхөн. Тэгэл ерөнхийдөө нөгөө залуучууд цагийг зөв боловсон өнгөрөөнд гэдэг нь одоо юу гэдгийг айгүй олон төрөл байх бол байх л та. Игтэл ихвчлэн нөгөө үдээс хойш буюу оройн цагаар өнгөрөх газрууд нь маш олон болсон. Тэ? Шүний цагаар илүү. Тий, тий, илүү шүний цагаар ингэж өнгөрөх юм нь олон болцсон. А номын сан ч юм уу, тэ? Одоо юу гэдгийг тэр нээлттэй одоо энэ байгаа газар шиг юм нээлттэй одоо офисууд, шэр офисууд ч юм уу. За тэгэл ингээд тиймэрхүү ер нь бол хомс шттэ. Энэ асуудал бол ер нь та бүхэн бүгдээр л мэдж байгаа бах. Альч. За тэгээд ялангуяа захийнхаа дүр өдрөө болох юм бол бүр байхгүй. Бүр байхгүй гэд хэлж баг болох баг. Тэгж л бод. Ер нь бол одоо миний бас нөгөө анзаараад байгаа юм залуучууд өөрсдийнхөө одоо яг нөгөө үг үзэл бодлыг илэрхийлэх байдлыг зөвхөн сошиалоор ингээд нөгөө нэг тавьж чаддаг. Тэгтээ яг бодит амьдрал дээр биелэл болгоод одоо нөгөө шахаж шаардаад бий болгоод өөрсдөө одоо чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газраа одоо юу гэдэг те өөрсдөө хүсэл сонирхолд нийцүүлж чаддгүй юм болов уу гэж бас бодоод байгаа. Таны хувьд одоо нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооч 21 аймаг тий 9 дүүрэг бүх салбартаа байдаг. Ер нь тухайн залуучуудын яг энэ чөлөөт цаг өөрсдийнхөө хувь хүнийг хөгжүүлэх тал дээр танай холбоос яаж ажиллаж байгаа вэ? За яг одоо бидний өнөөдөр энэ одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа энэ social house гэдэг хамтын офис гэдээ байж байгаа. За энэ хамтын офисыг 21 аймаг 9 дүүрэгт бүгдээрийг нь бүх бүгдэнд нь нэг нэгийг байгуулахаар хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Эхнээсээ 3 4 аймаг дээр бол хийгдэж эхэлчихсэн заавал том талбай шаардлагагүйгээр нэг 50 м квадрат талбайт ч юм уу ер нь яваад эхэлж байгаа. А тэгээд энэ санаачлалыг хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа аймгийн одоо намжийнхэн салбар зөвлөлийн гишүүдтэй бол маш их талархаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань одоо 2019 оны сүүлээс эхлээд хэрэгжээд их төлөвлөгцтэй явж байгаа. А энэ маань яг хөөхөр зөвхөн манай холбооны гишүүдэд биш. Ерөөсөө нийтэд нээлттэй. Нээлттэй байж байна. Wi-Fi интернет байж байна хурлын жижигхэн өрөөтэй нэг 10 хүний хурлын өрөөтэй байж гин аа нэг жижигхэн тайцтай байж гин те бүх юм одоо эхний ээлжинд бол миний явж байгаа гэхдээ ийм одоо юу гэдэг бар ресторан биш те эсвэл PC тоглоомын газар биш нэг ганц чултгоо ийм нэг хамтын офис те wifi ингээд ашиглаад суучаад ажиллаа хийчих хичээлээ хийчих те ийм офстой ер нь болж байгаад бол сэтгэл өндөр. Аа. Ерөнхийдөө одоо нөгөө нэг газараа төвлөрөхгүйгээр бүгдээрээ яг жишг адилхан офст очорч яг заавал одоо юу гэдэг энэ ийш ирж биш яг өөрийнхөө нутаг оронд үүрэгтнийг байгуулж байгаа гэсэн үг тийм. Тийм тийм бүгдээд бүх одоо залуучуудад нээлттэй шүү. Одоо энэ ч гэсэн өнөөдөр хинч орж ирээд Wi-Fi-ийн кодыг аваад ингээд юм хийчих болж шүү дээ. Маргааш ир сууж болох юм уу? Болно шүү дээ. Нээлттэй одоо энэ ч бас хүмүүс э, тийм байх тийм. Сарын дэвтээ бас төвлөрийн хилдэг дээр яг сая бас гарч байна нөгөө PC тоглоомын газар гэдэг. Энийг бол зарим нэг хүмүүс бас буруугаар ойлгодог. Тэ ингээд гэдэг а e-sport гэдэг бол дэлхий дээр одоо ашгаараа бол бүр бүр тасарсан шүү дээ. Тэгээд одоо жишээ нь миний мэддэг одоо өмнөд солонгос гэхэд e-спортоор юу нөгөө K-pop юу гэдэг тэрний ашигс хэд дахинд авцсан юм бэ. Энэ PC тоглоомын газруудыг тэ эрх зүйн орчныг бүр илүү сайжруулад зөвхөн насан туршид үйлчлүүлдэг болоо залуучуудынхаа цагийг зөв боловсоо өнгөрөөдөг газар болоосоо гэж би бас бодож байгаа. Тийм. Одоо би Солонгост чиглэлээ. Тийм. Спорт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газар гэдэг шиг. Би Солонгост одоо PC тийм room гэдэг. PC дээр биш нөө PC-ний дагаа явж байгаа орчин биш үү? PC-г дагаа компьютер дагаа явж байгаа орчин биш үү? Тэрэн дээр л манайх нөгөө асуудал байгаад байдаг шүү дээ. Одоо Солонгост тэрийг зохицуулахын оронд нөгөө нэг PC руугаа гол бургаагүй дэд нэмшүүлээ тий. Тэнд чинь хүчээр авчиж суулгадаг шүү дээ. Ер нь бол. Тийм. Гэхдээ орчноо сайжруулад зөвхөн насан туршидтэд одоо юу гэдгийг те солонгост бол 10 цагаас хойш 16 18-ст доош насны хүн үйлчлэх юм зогсоогод 24 цаг ажиллаж байдаг. Тэ тэгээд нэг 10 цаг болонгод нэг юм дохой дуугарлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн бүгдийг гаргаад тэгээд насан туршид нь үйлчлүүлдэг. Одоо битээр бол хамт солонгост сурж ирсэн. PC-д хамт сурж сурд PC-д сурж ирсэн. Сургуульд сурж ирсэн. Хажуугаар нь бас шоудж муудах тав дахьтаа гарчингуудаа за за хоёул PC орчих гэдэг те. Клаб орохгүй PC-нд оройг өнгөрөөгөө дүнжсэн удаа зэн залуучуудын хөгжлийн төв гэдэг э, тийм залуус хөгжлийн төв. Залуус хөгжлийн төвийг л ерөөсө бүгднийг нь байр савтаа тийм э, улсаас хийж өгөх ёстой юм шиг. Одоо манай залуучууд ч гэж одоо хуучин залуучуудын соёлын төв гэдэг одоо тэр чинь бүгдээрээ баар савар эсвэл төрөөсийн офс болчихсон ингээл гэж. Энэ нөгөө залуучуудад зориулсан, хаягалсан хуучин байсан барилга байгууламжаа бүгд ингэ буцаагаад ашиглах хэрэгтэй. Дээрэс нь шинээр энэ дүүргүүдэд яг залуусын хөгжлийн төв гэдэг ингээд дотор нь секс дугуулм ингээд юмнууд нь явж идэг хүмүүстэнд э, чөлөө цагаа залуучууд маань өнгөрүүлж идэг тийм орчин нөхцөлийг нь хамгийн түрүүнд бүрдүүлээд өгвөл үүнийгээ дагаад залуучууд тийшээ очдог. Өөрсдийнхөө сонирхлын бүлгэрээ. Гэтэ амбуудад залуучууд хөгжлийн төв энэтэй ерөнхийдөө төстөө төвүүд биш нэлээд байдаг сүүлийн 6 жил би ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг хуу асуудал нь төрөний явсан шиг. Офсын нэг хоёр ажилтан залуус юу хариуцсан гэдэг нэг хоёр ажилтан суудаг зүгээр нэг юм жижиг өрөөл өгөх. Тэр чинь асуудал нь одоо яг энэ шиг нөгөө энэ орчин шиг л байж чадахгүй байгаа юм шиг үлээ. Кофе шопт орохоор тухтай байдаг штэ. Яг бол би тэнд үйлчлүүлэгч ч байдаг тий. Тэгээ хуваараа ингээ би дааж байж болдог хараат бус Тэгэхээр нөгөө нэг аймагуудыг дагсан тийм төвүүд тийм орчин л байж чадахгүй юм шиг байна. Уур амьсгал энд бол Улаанбаатар хотын өмч биш тийм залуучуудын соёлын төв. Энийгээ бүтэн залуучуудад зориулсан байдлаар нь өрөө савыг нь гоё тогтчлаад ашиглах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодчихсон. Яг над асуудлаар чинь сая улсын их хурлын сонгуулийн өмнө нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооныхон вебсайтаараа тий санал асуулга аваад 100 мянган залуучууд санал өгсөн байгаа. Нийт Монгол улс орон даяар Тэгээд тэрнээс залуучуудад яг юу тулгарч байна гэдэг дээр нөгөө залуус сүгжлийн төв маш өндөр санал авсан. Аа тэгээд энэ саналаа одоо намзгийн нийгмийн арч Монголын залуучуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналуудыг бүгдээр ингэ шигшиж авч байгаад хамгийн олон санал авсан. Жишээлбэл одоо саяны залуус сүгжлийн төвийг Монгол ардын одоо намын мөрийн хөтөлбөрт оруулж өгөөч гэж хүсэлтэй тавьсны хүрээнд одоо оюун эрдэн сайд бол тухайн үед яг аль бие усаар биеэр гардаж хүлээж аваад Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт орчихсон байгаа. Энэ нь бол 21 аймаг 9 дөрөвт байгуулна гэд мөрийн хөтөлбөрт орчихсон. Энэ дотроо нөгөө гэрлэх хормын танхим гэж болж байгаа. Чирэгжүүлэлтийнх гэж явж байгаа. Дотроо хурлын хурлын заалтай өөрчн залуучуудын одоо чөлөө цаг өнгөрөөж болох гэд ингээд бүр хоёр давхар дотроо ингээд бүр ордонтой тийм бүр ордон гэх болоо. Ордонтой тахимтай юм уу? Тийм дотроо тийм хормын. Окей, nice. Нэг үе бодволч бас хормын их бол дотроо орж ирсэн заавал маш их зардал үрээд ах хэрэггүй болчихчихлээ. Одоо би бас танд нөгөө сүулт танаа дүүрэг дээр нэг мэдээлэл айгу гоё мэдээг харсан л та. Яхав нөгөө бүх сургууль цэцэрлэгтгийнхэн хөтөлбөрт нь оюун ухааны нөгөө ой тогтоолтын Хатанбаатар багшийн нөгөө сургалтыг нэвтрүүлэхэр болсон байсан шүү дээ тий. Тэр би энэ дээр нэг талархуу штэ ярьж байгаа юм. Яг одоо сая ингээд ярьж залууч төгжлийн төв нь ингээд зарим нь ингээд төрөсний газар болоо зарим нь одоо баар ресторан болоо ч юм яг зөх зөх журмаар ажиллахгүй байгаа бол яг одоо энэ нэг цэцэрлэгт гисэн тий. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд бүгдээрээ яг анханасаа нөгөө нэг зөв төлөвшил хүмүүжлийг аваад а цаашаа ингээд яг нөгөө тархин задраад илүү тийм бүтээлч болох тийм гайхалтай алхам болсон байлээ. Баярлалаа гэж хэлмээр байна үзэгчдийнхээ өмнөөс танаа дүүргийнханд. Баярлалаа. Манай сонгоны хайрхан дүүрэг дээр э, оюун ухааны академитай хамтраад энэ э, цэцэрлэгийн багш нарт ихний ээлжинд э, оюун ухааны спорт ч маш олон төрөл байна. Тэгээд эн чинь оюун ухааны академи ч одоо ер нь бол дүүргүүдээр ингээд хувийн байгууллага шүү дээ. Хувийн байгууллага ингээд төлбөртөө дамжаа сургалтууд хичээлдэг. Тэрэнд маань одоо Ялангуяа одоо манай сонгоны хайрхан дүргийн хэрэг ч юм уу гэр оролын э, амжиргааны төвшин доогуур одоо бас хүүхдүүдэд энэ спортоор хичээллэх хөглөх сонирхолтой ийм эцэг эхчүүд маш их байна. Тэд нар маань төдийлөн одоо тэгээ төлбөр төлөөд хүүхдүүдэд сургаж чадахгүй байна. Тэнд маш олон хүүхдүүд ингээд зургатаар мэдээллийг хараад ингээд сурах юмсан гэдээ байж идэг. Тэднэрт сая бас оюухан академи оюухан академи Хатанбаатар ерөнхийлөгч мөн бас маш гоё тийм өгөөмөр сэтгэл гаргаад тэнд ингэж Э, сонгоны хайрхан дүүргээс э, сонгогдсон санал тавиад манай сонгоны хайрхан дүүрэгт одоо энэ э, танай оюуны спортын зарим нэг төрлийг одоо хүүхдүүдэд сурах боломж өгнө гэсэн чинь цэцэрлэгийн багш нарт бид нэр эхний хэлжинд сургалт хийгээд өгөө. Багшийг бэлдээд өгье. Бид нар одоо тэнд ингээд сургалтын төвүүд нээгээд ингээд хичээллүүлээд явхад бас одоо зардал мөнгө төвхтэй хэцүү байна. Тийм учраас зүгээр цэцэрлэгийн багш нарыг бид нар бэлдээд энэ спортын нэг төрлийг ингээд Э, спорт өрөлтийн энэ төрлийг нь ингээд заагаад өгөө. Тэгээд багш нар маань цэцэрлэгийнхаа хөтөлбөрт энийг оруулаад суулгаж ячээ. Тэгээд хүүхдүүдэд бэлтжээчээ. Ингэх юм бол сонгоны хайрхан дүүрэг даяараа бүх цэцэрлэг нь оюуханы спортын төрлүүдийн хөтөлбөрийг цэцэрлэг дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээд эн чинь тэндээс сурсан хүүхдүүд нь одоо улсын аврагт ингээд оролцдог цаашлаад олон улсын тэмцээнд оролцох юм уу гэдэг ийм нөхцөл боломжууд бүртгэм байна гэдэг. Тэгээд дараагийн шатанд хэдүүлээ явах вэ гэдэг 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургууль руу бас хэрвээ цэцэрлэг дээр хийгээд маш амжилттай ингээ сайхан явах юм бол дараа нь 10 жилийн сургуулиудад бас багш нарын бэлтж өгье. Тэгээд сургууль дээрээ секц дуугуулангаа ажилуулъя. Э, хүүхдүүд маань ингээ цэцэрлэгээс сураад гараад 10 жил руугаа ороод тент энэ спортынхаа чиглэлүүдээр бас өндөр амжилт гаргаж сурах боломжтой болцоотой болж байгаа хгүй. Эцэг эхчүүд өөрсдөө маш юм дуртай болоод явж байгаа бид нар ингээл хараал байдаг сурах гад төлбөр мөнгөний боломж өгөөс ингээд сургаж чаддгүй маа. Одоо ямар гоё мэдээ одоо өстө хүүхдүүд маань зүгээр цэцэрлэгтээ явахдаа л ингээд сураад байх юм биш үү л гэж. Одоо харин нөгөө нэг э, тэр дөнгөж сурж өндөж байгаа хүүхдүүд зөв хандлага, зөв одоо боловсролын суурьнд бол айгүй том нөлөөлөл үзүүлж байгаа айгүй тийм нийгэмд саяхан гарсан хамгийн одоо эрэг үзэгдэл гэж би бол харсан. Ягаад тэгэхээр одоо тэр хүмүүс та өөрөө ярьж сурах боломжтой боломжгүй хүмүүс их олон байгаа учраас боломжийн хуваарлтыг эргэтгэж олгож байгаа явдал дахин баярлаа. Бас энэ нэвтрүүлгийг далимдуулаад бас энэ том боломжийг олгож байгаа оюуханы академи ерөнхийлөгч Хатанбаатартай өмнө одоо энэ санаачлагыг гаргасан Хэрлэн гişүн уулзрал нартаа бас маш олон сонгон найрхан дүүргийн эцэгчүүдийн өмнөөс хүүхдүүдийн өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй байна. Баярлалаа. Энэ одоо бас би бас нөгөө үзэгчтэй хандж хэлэхэд энэ сонгон найрхан дүүргийн одоо хүмүүсийн маань хийсэн энэ их эерэг санаачлыг дэмжиж тэр дөрвөн хороонд амьдарч байгаа бол үр хүүхдүүдэд яг энэ зөв боловсролын суурийг тавиулж бас эрэх холбоотой сайн ажиллаад одоо тий сайн суралцаад үр хүүхдүүдэд ч гэсэн хамгийн одоо дээд боловсролыг олох эхлэл болгож байгаад нь бас та бүхэнд маш их баярлаа. За би одоо нэг ийм нэг ийм асуултын хариулт нь олдохгүй нэг асуулт асууя. Манай нэвтрүүлэгт чи сая одоо хуучин нийтдээ нэг 15 дугаар сая нэг эхлээд нэг дугаар явсан маш олон хүмүүс холбогддог боллоо. Хөдөө орон нутгад одоо үздэг залуучууд их олон байдаг юм байна бас. Одоо нэг ийм байна л да. Эрдэнэ дотыг жишээ авал Эрдэнэ үйлдвэрүүд байгаа залуучууд нь ажилдаа очдаг тий. За жишээлбэл одоо өмнө говьд оюутлахын гонгууд тэндээ ингээ ажиллаждаг. А би өөрөө одоо нэг Улаанбаатар хотын бас унган хүүхэд одоо ингээ анзаараад тахаар уучлаарай үзэгчтэй. Одоо анзаараад тах бас нэг ажилгүй залуучууд айгүй их байна. Тэгээ тэрийг дагсан одоо ингээ нэг юм буруу одоо гаж зүйлүүд их нийгэмд бас бий болдог болчих. За энэ Улаанбаатар хотод байгаа залуучууд яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм бэ? Одоо жишээл над руу яг улаан цай тийм бичиж авах. Сүүлд одоо яг Эрдэнэ хотын тухайн үеийн засаг дарга одоогийн их хурлын гишүүн Батлууд оролцож байхад бол Эрдэнэ үйлдвэрийг дагсан одоо тэр хөгжил инновацийн төв те залуучуудтай хандаж ийм хийдгээ. Тэгсэн тэндээ тэгж яг Улаанбаатар хотод одоо ийм ажил хийхээр ажил олддоггүй. Тэгсэн ирнэ одоо ингээд ажлын зар жишээлбэл ингээ харахаар ажил байгаад байдаг. Тэгээ одоо бас яг дэгсдүүлж хэлж байгаа юм биш. Ажилгүй мөртлөө ингээ одоо бүгд тэрэ машинтэй. Тэгэл ингээд завтай бүгдлэрлийг нэмээд төвжрөл үүсгээд тэгээ анзаараад тахаар одоо бас нэг юм сошиалын нөгөө нэг хэрэглэн дээрээ бид нар бас дүнгиж хэрэгэлд сурч л байна л та тий. Тэгээ нэг нь юм нэг давлгаа хийчихэнгүүт тэрийг дөөрэгэл ингээл нэг өдөр хоногсоо арга цааж явчихтал өдөр өнгөрчөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэрийн залуучууд одоо яг хотод байгаа залуучууд яах ёстой юм яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм тий энэ тал дээр та бүхний үзэл бодлыг бас би сонсомоор байна танаас эхлэе за одоо нэр ажилгүй залуучууд маш их байна одоо яг яг нөгөө чиний хэлдгэр бүгдээрээ нэг машинтай л байна бүгдээрээ машинтай нэг гар утастай машин дотроо суугаал ингээд өдөр одоо яг юу хийж юм тэгээд ингээд явж байна тэгэл гадуур маш ажлын байр өргөнд маш их байна тэгэл хүмүүс одоо тэгэл би өөрөө бас бизнесийн салбарт юм хийжсэн гэдэг ажил олдох э, ажил хүчин хаяхлаар ерөөсө ажил хүн олдох хол байна ийм байна гэдэг намар нь болохоор ажил хаяад самранд явцдаг ингээд залуучуудын маань ингээд тэгэл 14 <laughs> хоног пад хайч явчаал 14 хоногийн дараа юу ч болоогүй юм шиг буцаад хүрээд ирдэг байх шиг нэг юм ингээд залуучууд маань өөрсдөө бас айгүй тийм хариуцлагагүй л да хариуцлагагүй гэдэг ингээд юмд ингээд ханд хандлага нь айгүй буруу тий Маш их одоо дүүргийн хөдөлмөрийн мэрэгчдэр хэд маш их ажил юм байна. Тэнд ерөөсөө гал хороо болгон танилцуулаад ингээл зар өгөөл байгаа боловч ирж байгаа хүн айгүй цөөхөн ирсэн нэг нь хэд хоног хийгээд л тэгээд л бас хаяал явцдаг. Юусэн нэг юм залуучуудаа бас ингээд жоохон хариуцлагатай юмд байдаг юмд хандлагыг нь бас жоохон бас өөрчлөлмөр байгаа. Энийг одоо тэгээд бас яаж өөрчлөх вэ гэхээр бас л одоо нөгөө төр засгийн бодлого энэ залуучууд зориулсан бодлогоч байдаг юм уу? Э, ажлууд тодорхой ажлууд хийх ёстой мөн л гэж үү. Дээрэс нь хөдөө орон нутг руу ингээд амьдрах одоо яг Эрдэнэт рүү гэдэл үйлдэл бараадад амьдарч ийн гэдэг шиг. Тийшээ амьдрах орчин нөхцлүүдийг сайжруулах энэ орон нутгийн хөгжлийг л бас э, илүү хүн ингээд бүр өөртөө хүсэж очиод амьдардаг тийм орчин нөхцөлийг л бас сайжруулж орон нутгууд маань бас э, аймагуд маань илүү гоё хөгжөсөл гэж бодчих. Тэгэх юм бол наашаа хотод ирж ингээд дэмий сэлгүүцчих орон тэнд амьдарч үлж байна. Ажилгүйдэл гэхээр надад хоёр үнцэг байна. За. Нэгдүгээрт ажилгүйдэл гэдэг чинь дотроо ямар төвшний хүмүүс ажилгүй байгаа ингээ хуваагдсан шүү дээ. Тэгэд боловсралтай одоо та нарын төрөний дурдсан шиг машинтай хийц хүрээд э, ажилгүй сууж байгаа хүмүүс байгаа. А ажил хийх нь өөрөө ажилгүй байхаас илүү эрсдэлтэй юм уу төвхтэйгээ болохоор ажиллаж байгаа хүмүүс шүү дээ. Би ч гэсэн яг үнэндээ ажил хийдэг хүн боловч би эрэгтэй байгаад сарын барилга дээр өдөр болон 30 хоног хүнд ажил хийгээ сарын 500 сая төгрөг авчихсан бол би хийхгүй. Яагаад гэвэл хийж байгаа ажил авч байгаа цалиа хоёрыг тэгээд тэр дунд эрүүл мэндээр учирч байгаа, тэг гэр бүл дээр учирч байгаа бүтэн цаг өдрийн ямар шовын амьдрал үү. Тэгээд тэгж байгаа үнэлэмж хоёрыг харих юм бол энэ хоёр дээр залуучууд дандаа ч бас тэнэг байдаггүй. Аа жоохон дөмөх наагурч гэсэн ерөнхийдөө бас энэ нөгөө нь хувилбаруудыг бодчих л байгаа шүү дээ. Тэгээ хийхгүй гэж болно. А эсвэл угаасаа тэнцэхгүй байгаа гэж болно тий. А эсвэл бүр хүнд чинь боломж олон мэдлэг боловсрал ч юм уу мэдээллийн ингээ хүрээ ихсэх тусам тэрийгэ дагаж ирдэг юмнууд байдаг штэ өгөөчүүд. Тэгэхээр одоо сонгон хайрхан дээр ч юм уу баян зүрхтэр хөдөөнөөс ирсэн сонгоны эцэс дээр Баян зүрхийн эцэс дээр задгаад амьдарч байгаа. Тэгээд 8 дугаар анги 4 дугаар анги төгссөн юм уу, гүм үү, бичих үсэг мэддэг юм уу, хотод хэнийг танихгүй. Тэгээд ирсэн залуус хаана яаж ажил хийгээд юу тийм мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр ингээд тус тустай ангилалтай байгаа даа. Тийм болохоор ингээл тэгээд ингээд ингээд гэж шууд нэг одоо түрүүний ярьсан шиг бол би бол хэлмээргүй байна. Тэгэхээр нөгөө үндсэндээ талыг нь ойлгож болоод энэ ажилгүйгаа шалтгааныг талыг нь бас хөмжилж болоод байна. Тэгэхээр дандаа ажилгүй байгаа шалтгаанууд ч юм нөхцлүүд ялгаатай учраас энэ нэг ялгаатай юмыг нь анзаарсан тус тустай бодол худал байна гэхээс биш. Одоо би нодны нэг судалгаан дээр орчихсон Улаанбаатар хотын гендерийн нөхцөл байдал гэдэг нэг судалгаан дээр ажиллаж исэн. Тэгэхэд ажилгүй байгаа зөндөө олон эмэгтэйчүүдтэй уулзахад олдж байгаа ажил нь хотын төв ресторанууд гэж байгаа. Яг бол үйлчлэгч, зөөгч, цэвэрлэгчтэй хүнсний бэлтгэгч хийж байгаа. Ресторанууд шөнийн 12 цаг хүртэл ажиллана. Тэр эмэгтэй 12 цагт ажил нь тарлаа. Баян зүрхийн эцэс рүү, сонгоны эцэс рүү улаан хуурн зүүн солоо тий лагерууд эцрүү нөө задгаад байгаа унаа байхгүй автобус байхгүй аюулгүй байдал байгаа байхгүй өглөө эрт ирлэхэд байхгүй ийм мэд жижигэн шалтгаануудаас бас ажил хийхгүй зүгээр халамжаа аваад байж байгаа юмс байж л байгаа хэр ингээд зөндөө олон шалтгаан байгаад байгаа тий а би тэгтээ та нарын хэлсэн нөгөө нэг сэлгүүцэл ингээд суушил давалгаанд хэцүүрэл байж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс байж байгаад бас итгэдэг тэгвэл энэ судалгааны үндэстэй гар харагддаг. Зөндөө олон баг. Ба харин судалгааны үндэстэй харагддаг учраас судалгааныхаа дүнд итгэж байгаа л гэсэн утгаар хэлж байна л да. За миний хувьд бол яг залуучууд саяны хилдэг одоо бас зөвлөлтөөр янз бүрийн шалтгаантайгаар ингээд тэ одоо бүр тэр хол байгаад ингэж. Гэхдээ ер нь бол манай залуучууд би 20 жил одоо яг хоороо бизнес эрхэлж байна автогаалгаас эхлээд караоке тий компани бүх юмыг би нэлээд олон төрлөөр бизнес эрхэлж үзсэн. Төмс хүртэл тарьж исэн. Одоо ч тарьдаг л да. Тэгэл ингээд төмсөн одоо юу гэдгийг ажил байгаад идэг. Би бүх төрлөөр нь ингээд хангай гэдэг тий. Жишээ нь одоо өнөөдөр чухам ямар хэдэн төгрөний цалинтай болсон байгаа мэдэхгүй байна. Автогаалгал гэхэд сая 500 сая төгрөний цалин аваад ээлжээр ажиллаж ихэд л байдаг. Ирээд 7 хонол туслах ажилтанд дооцоол нь сая 500 болсон одоо шин. Ирээд 7 хонол 14 хонол тэгэл одоо нөгөө нөгөө аван бүксөөр цалинг нь хуваагаал өгдөг. Тэгэл цалингаа аваад маргааш нь ирдгүү. 7 хоног ирдгүү. Яасан бэ гэсэн чинь яг нөгөө залуу хүн байна да гэдэг шиг тэгэл нөгөө нөгөө хэд чинь цалингаараа наригдс ингээд ингээд алга болчихдөг. Тэгээд нөгөө <clears throat> нөхдүүдийн чинь ирэхээр нь одоо эцэг их нь байгаа биш загнаж зодох хэцүү. Бараг л өстө нөгөө гууж говьчиж ирж нөгөө ажиллаа хийж өгдөг. Манай залуусын өөрсдийн сэтгэлгээнд байна. Би хөдөлмөрлөе. Би энэ компанийн эд эс нь болъё. Тэ би энд компанид ажиллаад би тийм өсөж дивжээд би энэ компани захирал болъё гэдэг сэтгэлгээ байдгүй. Нэг ашигтай бизнестэй би ингээд бит хоёр хамтраад ингээд явж хагаад энд нэг гурав дахь хүүхдийг заагаад ингээд хөл хөл гарыг бүх бизнесийнхаа юмнуудыг ноу хавыг заагаад тэ тэрийг олохын тулд би маш олон эрсдэл амссан байхгүй. Тэгээд тэнгүүт бүгдээрээ захирал болох дуртай. Тэгэл ингээл байж гот хэдэн сарын дараа чи мөжилийн дараа нөгөө нэг ажилласаа гараа явцсан батад олжод болмооч яг адилхан бизнес эрхэлсэн. Хөвжийдэг те. Тэгэхэр чин яах вэ гэхэлэр тэр хизээч би энийг өдөө зэрэгтэй авчирсан бол энд чи маш олон хөрөнгө оруулалт риск хийгээд ингээд энэ өдөө зэрэгтэй авчирсан бахад тэр дөнгөж сурсан хүүхэд хизээч дахих тэр бизнесээр амжилт олдохгүй байхгүй. Гэт нөгөө нэг нөгөө нохоо хаа бүгд хийж гин гэдэг чинь ингээд нэгнийхээ бизнес үсрээл ингээд ийм бишээ залуучуудаа хэдүүлээ нэг компанийнхаа эд эс нь болоод тэ зүрх судсаар чинь тэр компани урсдаг болж иж Монгол улс хөгжнөө. Би бүр тэрийг залуучуудад тийм үү? Би ажилтдаг ажилтдаг залуучуудаа би бүгдэнд нь хэлдэг байсан. Чамаас энэ компани өөрөө үнэлтэх ёстой. Чиний суцаар чинь Тэ энэ энэ урсчиж тэгжиж гоё болно шүү. Чи би чамд цалин өгтөө хүртэл урамтай өгнө штэ гэж хэлдэг байсан. Сэтгэлийн ядуурлын талаар ном уншаад тэрэн дээр тгсэн чинь номч байх хэвтээд судалгааны юм л да. Тгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл гэж юу хэлэх вэ гэсэн чинь нөгөө бид нар юм бодохгүй ах, тэ ном уншихгүй ах энэ төргээл арай гэгээлэг төвшнл яриад идэг байж тээ би хувьдаа тгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл байгаа орчиндоо дасан одоо юмда зүгээр тасчих. Тэрэндээ энэ энээс илүү зүйл байдаггүй гэдээ тасчих. Одоо гэр тэр яг тэр номон дээр тгсэн л дээ хоёр хөрш айл байхаар нэг айл нь хашаа нуухай тий одоо одоо монголоор бол хашаа нуухай угаацаа ингээ гаргаа асгачдаг нөгөө нэг модон айл нь өмхий самхаатайгаа нөгөө айл нь зөв зөвөр үйждэг. А тэгээд халамжийн асуудал биш үү? Зарим айл нь хүүхдийнхээ 50 50 100 мянгаар 000 чим хоёр хүүхдэд амьдрч болоо тэр нөгөөтг нь 100 мянгаар амьдрч болохгүй гэдээ ажиллаад идэг. А гэтэл эн чинь нөгөө нэг сэтгэлгээний ядуурлыг харуулдаг гэдэг энээс илүү юм байж амьдрал байж болохгүй энээс илүү боломж байж болохгүй эсвэл би өнөөдөр те оо 1000 төгрөгийн талах иддэг бол маргааш тэрэн дээр нас л төрхэд идчихдэг бол ตก амьдрал байдаг гэж сэтгэхэ болоод байгаа сэтгэлгээний ядуурл гэдэг юм байна л да. Тэгээд э, залуучуудын ихэнх нь ийм юм руу ороод ирэх юм бол ингээд нийгэм хэцүүддэг тэргээд тэгсэн чинь жоохон адилхан санагдаад байгаа юм. <laughs> Ном уншихгүй болох нөгөө хуучин ч одоо ингээд нийгмийн юу гадаад уцгаараад ирсэн гэдэг. Тэг дандаа нэг жижигхэн жижигхэн шар мэдээ уншдаг ингээд ингээд ерөөсө бүтэн ингээд хуучин бол одоо утас байхгүй учраас ингээд нэг ном ихэлсэн бол одоо дуустал нь уншаал тэнчнээс маш олон юмнууд авдаг болчих. Одоо ч нэг тийм бүтэн юм уншдаг яадаг байхгүй одоо баг мэдээгээ бүтэн ойлгодгүй л ингээд давлгаалдаг нэг тийм л болчихлоо шүү дээ нөгөө Facebook-ийн нэг постыг хүн сонирхолтой үгүй байх эсгээс нь болоод нөгөө хэдэн секундын дараа скролл хийдэг гэлээ. Тийм уншихгүй бол 5 секунд гондлоор 3-5 сэтгэлгээний ядуурлд орсон. Хараад тэр 3-5 секунд дотор хүн хэдэн үг унших уу? Тэгэл шууд дараагийн хүн явдаг. Нэг урт нэг 100 э, үгтэй ч юм уу байх юм бол ер нь хүмүүс ингээд явчихдаг гэдэг байна. Уншдаггүй. Ерөөсө дуусах чаддаггүй. Дуусах чадгаа болцсон. Ягаад гэвэл тэр цаана нөгөө мэдээлэл маш олон мэдээллүүд байж идэг. Mm -hmm Тэгээд нөгөө өөрт нь хэрэгтэйхээс илүү хэрэггүй юм илүү нөгөө сонирхолтой байдаг. Алан хадаа мэдээ юу ч байдیں۔ Тэ нэг тиймэрхүү юм байхаа бол илүү сонирхолтой болоод тийш гэдэг юм байна. Одоо би юу штэ. Юу санагтаад тийм <laughs> штэ. Нөгөө зарим нэг хормоо от сүрсэн ч юм уу янз бүрийн <laughs> жижиг сажиг магаан дээр ингэж яваад заяа. Тэгсэн мөртлөө ингээд том улс орны хөгжил одоо хотын хөгжил ч юм уу те юу ч үгүй нэг одоо хандлан байдгүй штэ. Тэгсэн чинь миний бодлоо шалтгаан зөвхөн ярь чадах, мэдэх чадах юмдаа л оролцдог. Чадах юм аа. Хоб базах юм илүү сонирхож байна. Тэгтээ дэлхийд яриад тийм шүү. Монгол тийм. Базуулаад байгаа сэдвүүн өөрийнх нь чадах сэдв байгаад байгаа. Төрөний хэлдэг нөгөө нэг ойлцоогоор хоб базах чадахгүй л байна. Төрөний хэлдэг тэр 500 мянган төлөөл барилга дээр барилга үйлчлэгчийн хийж хиймээргүй байна гэдэг дээр би нэг юм бас боддتي. Энэ ажил олгогч тий олгогчд болон энэ мэрэгжил мэрэгжүүлэх сургалтын төвүүд болон ажиллаж байгаа эрэлхийлж байгаа залуучуудыг холбоод нөгөө мэрэгжлийн өрлөгчин болвол 500 биш 5 саяг авдаг байхгүй. Тийм тийм гүйцэтгэлээр авдаг. Тийм. Мэрэгжлийн өрлөгчин юу 500лаа? Тийм. 500 мянга л авна. Нэрээ би юу ч ямар мэрэгжлийн төвшөнд юм хийж чадж байгаа юм уус одоо өнөөдөр чинь тэгэхээр энэ хангалттай өөрсдөө хөгжүүлдэг болсон. Энэ гурвын холбоосыг одоо юу гэдгийг тий ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг гаргуулад ааа тий энэ А гэдэг ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг Б гэдэг газар руу төлүүлээд С гэдэг нөхрийг тэнд нь сургуулаад бэлтгэж аваад энтэй удаан хугацааны турш ажиллах ажлын байрыг гаргаад өгдөг. Дээрээс нь цалингаас нь судалждаг. Энд нэг хүн мэрэгжлийн үнэлгээтэй болоод ингээд ажилтай болчдөг. Энд бол байнгын ажил ажилтнтай болдог. Энд сурагчтай болдог. Тэгээ энэ энэ холбоосыг л улам нэг гоё ингээд хөгжүүлээд өгүүлэх болмоор юм шиг санагдав. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүдийг тэрийг л маш тэрлүү ихээр одоо ихтэй сургуульд биш тэрлүү очиж сурдаг. Наадах чинь сүүлд би гой жишээ авсан. Шивэ аваагийн жишээ. Шивэ аваа уурхаа шин цагийн илгээлтэд эзэдгээ тэгсэн чинь одоо ч нэг 10 жилийн өмнө 8 жилийн өмнө гээд 3 жил дараалаад Эрдэнтений нөгөө нэг уулуурхаан сургууль биш тэмсүүт. Тэндээ гэрэлцэн тэгээд нэг ангийнхныг 32 хүүхэд шууд нэг хавар аваачцсан. Одоо тэгсэн чинь 11 жилийн дараа тэрнийх нь 18 тэндээ ажиллажаа. Гэт тийм тоомнууд манай хамгийн их юм байна. 300 мянган залуучуудын ил тэгмээр байна та. Яг би ийм л ярьмаар байна. Та эдээс одоо та чинь бол одоо манай Батуугийн чи гэр бүлтэй юу? Гэр бүлтэй. Аа за. Тэгвэл би энэ гурыг их сайн мэддэг учраас нөгөө хариуцлагатай эцэг, хариуцлагатай одоо ажил олон тушаал хашдаг. Бага байдал амьдралаар одоо үлгэрлэн дүүрэл үзүүлж байгаа учраас одоо энэ яриул одоо эрэг юм ярьдаг гэж бас хөргөл юм ярих гал байна л да. Одоо жишээ сая энэ Хонконгийн Хонконг хятадаас салан тусгаарлалтмаар байна гэдэг тэр нэг аяныг өрнүүлсэн залуучин жишээл 22 настай тэр чинь Ошо Вон гэж залуу байна. За нэг бүр тэрнээс доошо жишээ явуулаад тэр дэлхийн дулаалын эсрэг яваадсан давсан сая эдийн засгийн форумд ордог Грета Тунберг гэл эмэгтэй байна. Тэ би зүгээр манайх бол яг нөгөө баялаг түүхтэй улс тэ улс улстай бас нэлээд дэлхийд тэргүүлж явсан түүхтэй улс. Одоо хамгийн харамсалтай зүгээр миний харж байгаа хандлага одоо их урт ярих гээд байна. Яг уу та та бүхнээс асуулт авах гэж байгаа учраас одоо яг ингэ шеэрлдэг, уншдгөө шеэрлдэг 15 секундын яг ой санамжтай. Тэгээ 15 секундтэй таарж юм харчил скроллдог гэдэг байгаа хгүй. Одоо маркетингийн байгууллагууд чинь сурчлагаа ингэж чинь сая яг бизнесийн байгууллагын нэрийг нэлээ яг үлэн бай гээл те. Тэгэл үлэн байгийнхан араас салфетикний газар олон баа гэл тий. Тэгэхээр энэ нэг ийм нэг сэтгэлгээний хөвд ийм мухардаад тий. Сэтгэлгээний хөвд ингээд мухардаад тий. Энэ тэнэглэл дундаа ингээд бид нэг дасаад байгаа хөөх. А бид хэд бол өөрсдийнхөө өрөөнд өөр юм ярьж байгаа ч гэсэн мас гэж би ярмааргүй. Тэр хэсэг бүлэг залуучууд бол яг энэ тэнэглэлдээ тасцсан нөгөөдөл нь шоколадч байгаа юм шиг байгаа хандлага хараад би жоохон харамсаад байдаг. А манай нэвтрүүлгийг үзээд заавал сая сая үзэгч үзэх албагүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний 10 20 100 залуучууд манайхыг үзээд яг ийм юм олж авлаа баярлалаа гэдэгт би бол баярлдаг. Энэ нөлөөлөл цаашаа ингээд эргэн нөлөөлөл хандлага тогтоогоос гэж би хүсдэг. За тав хүн бол өөртөө бол яг хувийн амьдрал чинь бол гадаа дотоод сурж исэн гэж ярьж байна. Энд ингээд угаач хийж байгаад одоо төмс тарай төмс цаашаа ингээд те ахаад өдөө хүрсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө орон ялангуяа манай нэвтрүүл хөдөө орон нутгийн залуучууд аяг хүздэг энэ хүмүүс ингэ инспирэшнл тэг сэтгэлийн хөдөлгөх нэг юм түүхээсээ ч юм уу те амьдралынхаа одоо за би яг л энэ үед ийм юмнаас суралцсан шүү гэдэг. Одоо жишээл би манай одоо социологийн багш одоо бараг эцэг гэж яригддаг гом гэд багш маань байдаг. Би ч бас нэг ийм ядаргаатай оюутан байсан л да янз янз юм асуувал. Тэгээд надад ингэж хэлжсэн баг. Би <laughs> өөр хүндэлт ба түүний сөрөг нөлөө гэдэг сэдвээр диплом бичих гээд. <laughs> Тэгсэн манай багш бичсэн текстийнхаа текстэндээ ач холбогдол авах гэж чи ийм юм бичиж байгаа бол гутам шиг урж байгаа. Монгол шиг ийм нийгмийн харилцаанд хүмүүс нь хаалттай хүмүүс чи өөр хүндээс хүүхэн болгон дөрөгч ярилцсан юм. Өөр хүндээс хүүхэн болгон чамтай ярих юм. Яг өөр хүндээс хор шилтгэн олдохгүй чи ийм хогийн юм хийдэг гэл. Миний цаасыг ураал. Тэ надад тэлжсэн баг. Тоо тоо статистик ярьж байгаа. Тоогүй юм хийвэл тоогүй юм болгоо. Тоотой харьцаж авах юм бол тун аятайхан л юм болно. Тоогүй юм ийвэл тоогүй юм болно. Гэл тэрийг ерөөс мартдаг. Тэгэл одоо нөгөө багшийнхаа одоо манай багш бурхан болцсон. Тэр би бас одоо нөгөө төрүүний буцаад сэдврүү орох сонгон найрхан дүүрэг дээр би тэр оюун ухааны актемтай хамтарсан үйл ажиллагаанд бол үнэхээр их баярлсан. За үзэгчдээ энэ сурчлаараа гэж яриад байгаа гэдэг байгаа юм биш. Хамгийн гол нь тэнд байгаа залуучууд одоо нэг юм манад бас нэг зарим юмд системийн алдаанаас болоод за одоо жишээлбэл ингээд би та дөрөв жишээл манай одоо дөрөв тавуула одоо ах トゥ гэлээ гэж бодъё. Тэгмүүд гадаад байгаа хүмүүс чинь нөгөө нэг залуучууд нь хямар хямрал нүүрлэхээр айгүй хямардаг гинэ. Яг тэр нөгөө аав ээжээсээ тусдаа яваад өөр хотод амьдраад тэг өөрөө өөрийгөө тижээгээд өөрөө өөрөө байранд амьдарч байгаас одоо жишээл та миний том ах байх зам говь ахтараас очныг цанцын аваад дагтлын аваад За нэм баяр ахын дочны хоол итээ да. Зовёнгаа ичих мах чанж байгаа гэж ночны мах чанж идчихэд. За ингээд төгөлдөр ах за хэдэн төгрөг байгаа юм чи төгөлдөр ахаснаа хэдэн төгрөг салгыг ихсээр ягаад яг залуу хөдөлмөрлөдөг насн дээрээ залуугаар хөтлөөд байгаа байхгүй одоо. Миний жишээлбэл яг би нэрийг хэлмээргүй маш олон тийм найзууд байна. Аа хүмүүлэх зурхгүй. За мөс дорно. За мөсөөс гарлаа. Хатаадд очиж амьдрий. За солонгосоо чар ажиллая. За одоо нэг австрал явдаг болсон. За одоо нэг австрал очиод өөрийгөө олно гээд одоо тэгээ бүр хоёр хүүхэдтэй сургууль төгсөөгөө тийм залуучууд байгаад байна. Тэгээ энэ нэг тав хүн бол одоо нийгмийн бас орчсон залуучуудын нэг учраас бид түрүүлс судалж нэвтрүүлэгтээ хүмүүсээ оруулдаг. Сор болсон хүмүүс учраас одоо энэ дээр нэг юм өдөөж өгөх хэрэгтэй залуучууд. Яагаад тэгэхээр энээс үүдээд одоо гим тэрэг за эцэггүй хүүхдүүд олон байна, өрх толгоос эхчүүд олон байна ингээл хар муухай зүйлүүд зөндөө байна. Тэгэхээр одоо нургаж өндөж байгаа залуучуудад өөрсдөө говийн амьдралаас за миний дүнээр одоо ингээрээ тэгэрээ гэдэг ингээд нэг зөвлөөч тэг хүндрүүлж бүр лавшруулж биш шүү. За ер нь ийм байт юм аа ингээрээ тэгэрээ ч гэх юм. Одоо түрүүний энэ оюун ухаан бол айгүй гоё кейс байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр заавал түрүү хилээдэж нэг нэг нэгэ дөөрээдэг. За энэ төвлөрд ажилгүй байгаа юм чинь нэмбэр ажиллах гэж би ажил хийх хэрэгтэй. За энэ хоёр ч одоо офст ажиллаж байгаа юм чи би офс ажил хийхгүй болохгүй гэдэг. Өөрөө ингээ гарын урдуутай юм шүү дээ. Тэгсээр одоо фейсбુક дээрээс ингээ сэлбэрчин залуу мөртлөө хүмүүс утасны дугаар ингээ сэлбэр ийгээд машин дээр тавьдаг юм юм ийгэл амжилт олсон ч хүмүүс байна. Тэ? Одоо өрх толгоос ганц би аавууд гэдэг хуушүрний одоо жишээлбэл цех нэгэд гурван салбар нийцсэн ч юм хүмүүс байгаа даахгүй. Тэгээ таа хүмүүс өөрсдөө салбар салбарт амжилттай яваа учраас яг нэг юм сэтэл урам өгөх юм л яриулмаар байна. За та нар хэрэгтэй. За танаас эхлэе. Та бол одоо гадаад дэх сургууль сая төгссөн. За нэрийг хэлээ яг том том топ топ сургууль төгссөн. Тэгэхээр яг өөрийгөө дайчилж одоо өдий хүртэл хөдөлмөрлөхтэй энэ залуучууд дундаа бас одоо энэ чинь манлайлж явна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ийм л энийг сураараа ингээрэй тэгэхээр би бол жишээлбэл математиктаа жоохон тааруу байсан дэх харамсдаг яа одоо. <laughs> Тэр одоо санхүүгийн бодлослолууд ингэ яриач. Тий. Тий. Би яг нөгөө 10 жилдээ Америк руу явсан. Аа тий. Тэгээд Америкт очиод Америкт айл амьдэрсэн байхгүй. Тэгээд host host family буюу нөгөө нөгөө хүлээж авсан айлд амьдэрдэг. Тэгээд одоо тэр айлд яг амьдраад байж хат. Энэ жил их сургууль биш шүү дээ. Бүр тэрнээс өмнө зүгээр нэг айлын нэг хүүхэд, хоёр дахь хүүхэд нь бол очсон. <coughs> Танихгүй айлтай. <coughs> Тий, танихгүй айл. Анх удаага царийг нь харж байгаа шүү дээ. Тэгээд очиод тэр айлтайгаа амьдраад жил амьдэрсэн. Аа тэндээс яаж исэн мөхөр Тэр айлын хүүхэд надаас 5 5-аар дүү хүүхэд байсан. Тэг яг хуу бүгд л тийм байдаг л да Америк айлууд. Ер нь дараа нь ингээд олон жил амьдарчих тийм байсан юм лээ. Тэр хүүхдийг багаас нь 7 хоног чамд аав ээж нь тэрэн дөрөв нь. Тэгэл болоо. А тэргүүрээ чи бүргэр аваад идэх юм бол дуслаа. А харин сар цуглуулах юм бол чи одоо юу гэдэг PlayStation авах гэдэг юм тийм. Тэгээд зориг ингээд өгдөг. Тэг би 15 таа байсан гэдэг чи хүүхд 10 настай байсан байхгүй. Тэгээд настай хүүхдэд тэгж өгдөг байсан. Э, би тухайн үед л өөрөө юу гэж бодож байсан бэл яасан горгор ээж аавнар вэ? <clears throat> Тэ одоо Монголд бол тэгэж штэ хүүхд нь инглээ авилаа л гэх. За за за авч өгнө төрсө өдрөө гэл тэ. Шууд ингэж тэгч юм уу. Аа тэнд яаж исэн мөхөр чи энийг л аавн тэ. Би чамд өдөрт 1 доллар өгнө гэж явж байгаа байхгүй жишээлбэл тэ. Тэгээ тэр хүүхд чинь 1 доллараар хот дог аваад ичвэл дуусчихна. Өдөр болго идэлэх юм бол тэгэл дуусчихна штэ. Аа тэрийг маш багаас нь сургаж хүмүүжүүл. Яаж амьдрах юм те. Тэгэл Бусад бүх хүүхдүүд бүх айлууд яг тийм. Тэгэд энэ нэг чи өөрөө хот тэр идэгч ямттан өдрөл гавж идэх юм бол <clears throat> найз чинь улам гоё юмтай л болоод байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл нөгөө найз нь ингээд хатгалаад шүү дээ. Тэгэхээр хоорондоо өрсөлдөхийн тулд тэр хүүхдүүд чинь одоо нэг нэгэнд ерөөсө баярхаад байх юм байхгүй юу? Ингээд хадгалах юм бол ингээд би илүү сайхан байд юм байна гэж ойлгуулчихсан. А тэр ч утгаараа багаас нь <clears throat> багаас нь өөрт нь сонхог боловсролыг олгоод тэр хүүхдүүдийг бүр юу 15 6-атай багт нь хичээлийнх нь хажуугаар нөгөө Макдоналдс ажиллаулчихдаг байхгүй тий. Тэгээд нэг хамгийн доод цалин авна шүү дээ. Одоо part time job. Тэгээд олон цагч ажиллахгүй нэг 3 цаг өдөрт хичээлээ дараа 2 цаг ч юм ажилладаг. Тэнд очиод ширээг нь арчаа шалын нөгөө тийм хүнд нөгөө мэрэгжлийн ажил ерөөсөө хийхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг цагийн 5 доллар авдаг тий. Тэгээд тэр хүүхд чи өдөрт 10 доллар аваад байна. Ингэж явсаар хагаад нөгөө хүүхэд чинь нэг мэдгэд нөгөө их сургуулийнхаа төвшин тэ төлбөрийг олцсон ч юм байдаг. Тэгээд scholarship аваад энэ тэр хүүхдүүд юу гэсэн гээд ээж аавынхаа санхүүгийн нөгөө юунаас бүр гарчиж байгаа байхгүй. Тэг өөртөө гаргаж чадчихэв. Аа тэгэхээр юу хэлэх гээд нэг бол Монгол залуучууд чинь одоо саяны чиний хэлбэртэй ингээд өө ах байгаа юм чи ах дээр очиж болохгүй л очиж хажууд нь ингээд тий ахын холгож байгаа нэг хөвчөөлч тий болчтой ингээд эсвэл нэг ахынтай амьдрчи нэг газар байчи гэд энэ яаж нөхөр яг нөгөө бид нар ч өөрсдөө нүүдэлчин тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг юу баггүй нөгөө илгэсэг дотно тий үгүй гэж хэлж чаддгүй үгүй гэж хэлчихмээр нөгөөт ч ойлоо гомдоо явчихна гэд а барууны орон ч юм уу босоод одоо Япон солонгосч гэсэн бүгдээрээ адилхан тийм тэр хүн өнөөдөр нөгөө нэг тий тийм бүр дээр үе юу гэдэг шүү дээ хүнд загас идэх хоолыг тий загас өгөх биш загас барихыг зааж өгөө гэдэг чинь. Өөр өөр. Тий. Өнөөдөр идэх загсыг өгөхтэй болно биш загас барихыг зааж өгөх юм бол насаар нь тийж яана гэдэг жаах шүү дээ. А тэрэн шиг яаж сахилах баттай байх вэ? Чи энэ манай дүү маань яаж одоо нэг тий амьдраа сурчих юм бол олон жил одоо өөрийгөө тэжээх вэ гэдэг талаас нь бид нэр хандаж яалтчгүй нөгөө хаяа заримдаа бол хатуу байх хэрэгтэй тий. А тэгжээж эн чинь нөгөө дараагийн үе маань өөртөө өөрөө бие даасан биднээс хамааралгүй юм болно. Тэгэхээр жишээлбэл одоо залуучууд гинт өнөөдөр ингээд ухаантай болчих зөвлөгөө бид нэр өгч чадахгүй. Аа чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хэлээд ойлгохгүй шүү дээ тэр чинь 40 30 30 хүрсэн залуучууд гармаад зүгж шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өөртөө өөрийнхөө хүүхэд буюу дараагийн үедээ үеэл яг тэг сургаж хүмүүжүүлэх бие даасан байдал нь сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. За баярлалаа. Саяны нөгөө нэг жишээ яриад байж та ахындаа очиод эгчиндээ очино гэж тэгсэн чинь тэр чинь өчтөр яг наадах шиг ярина л дээ. Эрүүл мэндийн тогтолцоо Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоо хөгжүүлэхээр төрлөө хүчтэй шаардж чадахгүй байгаа шалтгаан чинь бидний гэр бүлцэг зан юм байна гэд. Яа тэгвэл өвдчүүл тэндээс тэндээс тэндээс мөнгө авчдаг тийм. Тэгээд даатгалаас авах шаардахгүй. Яг жил нэг хамаатных нэг чинь нэг имлэгийн совлогч юм имч байж таардаг. Хамаатных хамаат нь чинь. Тэгэхээр өөрөө өөртөө гэр бүлтэй найз чинь яваадаа тогтолцоо байгаа зү тий. За нөгөө орон нутагт үзэж байгаа залууст урам зориг өгөх. Ер нь нийт залуус ч гэж хэлсэн үү <laughs> гэдэг. Ер нь орон нутгаас их үздэг юм. Нийт залуустай байхгүй юу? За би өөрөө нөгөө нэг юу англи дотроо явсан хിവэрээ байгаа залуучдын хөгжлийн тухай хуулиар залуу нас гэдэг англиас арайч гарчааг байгаа болохоор нөгөө хилээ зөвлөө тахаар нэг юм алга яг үл би тех дайнд хүрээгүй гэж өөрийгөө бодож байна. Гэхдээ 30 гараад би яг миний хувийн түүх гэх юм бол 30 гараад би карьерийнхаа замлыг гэх юм уу өөрчилсөн байхгүй юу. Ер нь бол хуульч одоо ч гэсэн хийдэг. А гэхдээ 2 жилийн өмнөөс шүү номын юу л паблишинг руу тийм ном бичсэн, бичдэг ч юм уу эсвэл ном ирэх ирэх авч орчуулж байгаа ч юм уу тийм ном руу ороод ирсэн. Тэгээд энэ нь нөгөө цаг их авдаг ажил учраас хуульчаа судлаачаа бас хийхээ хийдэг мөрчлөө өмнөшгөө ихэ болцсон. А тэгээд ядхад төгөлдөр мэдэндээ ядхад нөгөө анхны орсон ном нь маш их зардал өндөртэй ном. Бидний миний хувьд бол зардал өндөртэй. А тэгтээ тэр үед яхаа бодчихсэн юм нь алдаад алдах юм надад нэх байхгүй хүн байхгүй. Бид нэр Монголын залуучуудын дунд <laughs> залуучууд ихэнх нь ийм дампуурлаа гэхэд дампуураад ах чимгүй. Ямар хэцүү юм бэ гэдэг. Тийм шүү дээ. Ямар ч юм. Их дунд залуучууд ихэнх нь нэг Тэгээ угаасаа байхгүй нэг алддаг бол аахгүй юу. Тийм болохоор <laughs> тийм байхгүй. Тийм болохоор нэг амар. Урам зориг чи өөч хэрэг юм биш. <laughs> Яалч юу яг яалч гашуу нэг тийм. Тийм болохоор тэгсэн мөрчлөө зал би нөгөө нэг бусад залуучууд тийм мөрчлөө юунаас айгаад юу алтна гэж юу алтна гэж яана гэж ингээд айгаад идэм болоо гэж бас бодох болоод байгаа байхгүй юу? Тэрийгэл хэлэх гээд байгаа. <laughs> А нөгөө талд нь 30 гараа сольсон гэж нь штэ. Тэгсэн чинь би 30 гараад карьераа сольж явах үедээ хүртэл үдийн насандаа Үди 10 жил хуйлт хийчээ тий 10 жил хуйлт хийчээд 10 жил тэгж судалгаа хийчээд дийн насанда дахиад шинээр эхлэх чинь шүү дээ. Гэт тэгсэн чинь хизээч тэгээд ингээд тэгээд анхны нөгөө нэг хийсэн ном маань урам зоригийн түүх гэ 50 хүний түүхтэй ном учраас хүн болгонд уулзч яваад тэндээсээ одоо би бодож байгаа бодлоо ч юм уу одоо та нарт хэлэх гээд байгаа юм олж штэ тэд нар тэгсэн чинь хизээч угаасаа нөгөө өнгөрөөсөн хугацаагаа биш ирээдүйд өнгөрөөх хугацаагаа бод гэд тэгээ бодонгууд хүн чинь ятхнаа 30 40 жил 20 жил дутуу ш. Тэр чинь аяг урт хугацаа байгаа байхгүй юу? Аа чи хэвээр гоё үгүй ш. Өнгөрүүлсэн хугацаа биш. Өнгөрүүлэх хугацаагаа 30 жил би өнгөрсөн их. Гэхдээ миний туулах амьдрал чинь дахиад наа 30 40 жил энэ чинь урт хугацаа ш. Тэгэхээр энийг шийтгэж байгаа мөч чи одоо яаж магадгүй мэдхгүй. Тэгэж хэлжсэн нэг дүр маань тэрийгэл би дамжуулж хэлье. Аа за. За. Зүгээр нэмээд хэлэхэд нөгөө 60 гарсан хүнээс асуусан гэж байгаа байхгүй юу? та бол одоо ингээд амьдралд их туршлага хөвлөлтлээ. Буцаад 18 настай болох юм бол яаж амьдрах вэ гэсэн чи би аль болох боломжоор алдаа гаргана. Би солиотой юм шиг амьдрна гэсэн гинэ. Ягаад гэж нэ гэсэн чинь хүн алдаа гаргаж иж дараа нь алдаа гарахгүй болгодог болдог. Тэгээд залуу хүн бол алдаа гаргасанд ерөөсөө ичид зоох хэрэггүй гэж байгаа байхгүй. Аа тэртээ дэргүй залуу хүмүүс алдаа гаргадаг тий. Тийм болохоор аа ерөөсөө алдаа гарахгүй бас ерөөс гарахаас айх хэрэггүй ээ залуучдаа тий. Одоо гэж өнгөрч чих тий. Тэгэл тий тэр туршлага болоод үлдчихсэн. Би жишээ нь 10 жил яг ингээд улсад ажиллахдаа 4 5 газар ажилласан байгаа байхгүй. Тэгэд би өнөөдөр ингээд цалингүй болчихно яана гэж ерөөсөө ботхгүйгээр ингээд зөрөгтэй явах хэрэгтэй юм байна. Гэтэ тэргүй ингээд хүн өөрөө олон ажил хийж олон төрлийн ажил хийх тусмаа л туршлагачд юм байна. Тэ? Аа одоо үлдсэн дараагийн 30 жилдээ юу гэдэг чи одоо миний одоо идэвхтэй ажил хийдэг амьдралын 30 жил байхад би бол нэг ажил хийгээд явна гэж ерөөсөө өөрөө ч гэсэн бодохгүй байна. Энэ бол 5 жилийн циклэр ч юм уу өөрчлөлтөд явж байна. Тэгэхээр тэрэндээ ч гэсэн сэтгэл санаагаа бэлдээд байж явах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр алдаа хийхээс битгий санаа зовоорой залууч. Тастаа гоё хэлж шүү. Яг ярих гэж байгаа юм ярьчлаа л да. Товчхон тэгвэл. Тий. Алд Дампуурхан байхгүй юм. Алдгүй. Тэгтээ бас тийм юм биш ээ. Тэгж л болохгүй. Зүгээр алд те. Тэ миний хувь тийм байсан. Энэ өвдөг сөхөрл босоод өвдгөө гүвөөд урагшаа хараад алгаа. Залуу хүн штэ. Бид залуус. А дээрэс нь би нэг л юм хэлэх дуртай. Дүнс тач хэлдэг. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө л эхэлдэг шүү. Чиний өөрийн чинь аврагч бурхан чи өөрөө бас чамайг алдах ганц дайсан чи өөрөө. Чи өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрөө өөртөө л тул хэрэгтэй. Твч хэрэгтэй төвчд суусны дараа бүх юм амархан болно. Залууцаа баярлаа. Амар гахалтай хариуллаа шүү дээ. За миний хувьд бол хэн болгонд боломж байгаа гэж харж байна. Залуу хэн болгонд боломж. Энэ нэг боломж авахд даагдахад нөгөө дараагийн боломж нэгддэг гэдэг шиг ард нь дандаа нэг боломж байж идэг учраас тэр боломжуудаа л цаг тухай мөч бүрт нь ашиглаж чаддаг л байх хэрэгтэй. Тэгжээж л үр дүнд хүрч байна. Одоо миний хувьд бол тэгэл анх сургууль төгсгöd хүмүүс үйлдвэрт өндөр цалинтай ажилд орж ирэхэд би эрдэм шилгэний ажилд ингээд ажилд орвол цалин бүрх 3 дахин багч гэдэг юм ингээд тийм ажилд орсон. Тэнд манай ангихнаас орсон хүн байхгүй ганцаархна тэгэл орж исэн. Тэгээд чинь нөгөө цалингийн ялгаа айгүй өндөр байгаа учраас шантраад гарчий гэдэг юм бодол байж исэн боловч тэгээд аа бас тийхэ мэрэгчлээ сонирхолтой дээрэс нь бас багш нар айгүй ихтгэл найдвар хүлээлгээд ингээд бараг төгсөг багчих уу авцсан учраас тэр чигтээ гүрийгээ лвжсэн. Тэрний үр дүнд бас э, гадагшаа тэтгэлэгтэй сургуульд тэнцээд явж байгаа шиний. Тэр шалгалтанд тэнцгэнд бол 3 жил дараалж унаад тэгээд дараа нэг тэнцэж явах шиний. Тэгэл жил болгон өгдөг ингээл нөгөө шантрахгүй өгөөд л ахлаар эхний жил унаал, дараагийн жил дахиж унаал, дараагийн жил унаал, дараагийн жил тэнцэж явах шиний гэдэл ингэнгүүт эндээс тэнд өндөр цалин авахгүй байх авах байсан боломж харагдахад энд одоо тэгж бага цалинтай сураад явсны хүчинд сургуульд явчих шинэ ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг боломжийн оронд нөгөө нэг боломж бол байна байж байна байж идэг юм аа гэдэл гэж бодож. Дээрээс нь тэгэл оюутан болол очоод хэлний бэрхшээлтэй ингээд ажлын хичээлийн хажуугаар ажил хийх чинь нөгөө хэл муутай хүмүүс ихлээл бартендер хийдэг, тим ажил, цагийн ажил хийдэг. Тэнгүүт хэл сайжрахаар зөөгчүүл дэвшээд авах цалингийн хэмжээ шин э, илүү болж их шин. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө л хичээгэл өөрт байгаа боломжоо сайжруулах юм бол тэр хэрээр дараагийн боломж ингээд илүү их ашиг тус авах боломж нь дахиад нээгдэж байна. Тийм учраас залуучууд өөрт байгаа боломжийг бүрэн гүйцэд ашиглах хэрэгтэй. Хүнд найдах хэрэггүй. Дээрэс нь одоо ийм боломжгүй байна гэж гутрах хэрэггүй. Өнөөдөр бүтгөөм гэхэд маргааш бүтдэг Тэгээд би сая тэр хан дээрх өгнүүдийг ингээд л хараад сууж юм л да. Яг л залуу хүн болгон өөртөө зориг болгоод мөрдгөрл бүхий бүхэл юмнуудыг л яг битсэн байна. Спортоор хичээл, эрүүл хоол ид, илүү ажил, илүү гоё хүчтэй бай, илүү баяр баясгалантай бай, илүү их юм унш, тий? Тий. Ингээд тий. Ийм хүнд байх ёстой. Хэн байх нь ерөөсөө чухал юм аа. Хүн байх ёстой. Хүн байхын тулд чи хүний хийж чаддаг боломжтой бүх юмнуудыг л хий. Чи хэн байх нь ерөөсө өнөөдөр хэн байх нь ерөөсө хамаагүй. Бид нар ч гэсэн яг л оюутан байсан, яг л ингээл ажил хийдэг, боломж хайдаг залуучууд байсан. Өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний өөр өөрсдийнхээ төвшөнд ингээд өөр өөрсдийнхээ хэмжээгээр амжилтанд хүрэл явж байна. Тэгэхээр энэ чинь хэн байх чинь ерөөсө өнөөдөр хэн байх чинь чухал биш. Хүн л бай. Хүний хийж чаддаг бүх юмнуудыг хийх боломж нь чамд байдал гэж залуучууд. Нэг гой санаа болоод Нэг гой санаа олоод биш шүү тийм асуухгүй болох уу? Нэг гой санаа асуугаад олоод тэг ингээд ингээд хийчихвэл тэгэндээгээ бодоод тэнгууд одоогийнхаа хийж байгаа юм шууд орхиж чадахгүй та нар. Тэгтээ тэр хийх юм нь бас маш гоё ч юм уу те нийгэмд юм болох шатгаал хүмүүс байна да. Ер нь л амархан шүү дээ. Тийм. Зөрөгтэй л байх хэрэгтэй шүү. Зөрөгтэй хийж үзье гэсэн юм аа. Хийж үзэх гэдэг. Одоо залуу байхад алдах юм арай баг байна. Өө залуу хүн гэхдээ бас нэг нэг хажуугаар нь этгээтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чинь байгууллагад ажиллаж байгаа бол нөгөө байгууллагатаа заавал мэдэх хэрэгтэй. Хүн гомдож болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар хүн гомдож болохгүй. Тийм гарал дараагийнхаа ажил үйлчилж хандлага зээ түрүүний нэг нэг баярыг хэлжсэн хэлжсэн шиг цалингаа аваад маргааш наалга болчих болохгүй л байна тийм шүү дээ сарын өмнө өдөм жилийн өмнө өдөм эсвэл нэг том прожектээр одоо тэр ажил дээр ажиллаж байгаа за дараа захирлаа би энийг 2 сар хагас хийж байгаа дуусгачаад би ингээ гараад ийм байна гэдэг ч юм уу те а эсвэл хамтарч байгаа нөгөө партнертай ч гэсэн хэлэх хэрэгтэй ч за өгшөө ингээ би ингээ өөрөөхөө бизнесмен бол те за би ингээ ширээ зан ингээ чам зараад ингээ гараач асуултын юу нь болохоор нэг э, миний ойлгосноор бол нэг төрлийн одоо юу гэдгийг юм э, одоо хийж байгаа тэрийг шал өөр юм хийж чадахгүй л гэж тэг тэгж чадахгүй л гэж ашиг. Айдсын тухай яриад байна тий. Амархан шүү дээ. Ер нь тэгээд нөгөө амархан дөө ер нь. За юу ялла шүү дээ. Тий ер нь амархан. Та хэд манаас ингэдэг хоорондоо дайвар нэвтрүүлэг хийх гэдэг юм байна чи чаа. Би ч сүйдээ өөр юм. Хоорондоо яриад ирсэн. Одоо би нэг юм асуусан. Ийм байл та. Хорхон өрөөдөөс юм асуусан. Баа ингэ залуучуудаа ярьчлаа сайхан. Өвлөн бай, олон бай биш, дампуурахгүй ингээ гоё яв гэдэг ингээд урам зориг өглөө залуучуудын тухай ярьлаа. Одоо нэг хөндөж явах ёстой нэг сэтгүүр байх гэдэг нас уучлаарай. Би өөртөө чи өнөөдөр нөгөө зочныг танилцуулах. Энэ гурыг болохоор сайн мэдчихэж байгаа учраас миний одоо хамгийн мэдэх бас нэг сайн аавуудын нэг. Одоо энэ сүүлийн үед янз янзын л юм сонсогдох боллоо. Саар тий. Тэгээ бас дээрэс нь яг нэг нөгөө 2000 оноос хойшоо бас нэг ганц бие ээжүүд их олон болчих. За хариуцлахгүй аав нар их олон болсон байна. Та хэд мань бол одоо миний мэдэх та хамгийн сайн аав нар. Тэр аав байх гэдэг чи өөрөө бас их одоо ингээ хэлчүүлэх болохгүй л дээ. Амаргүй хэн хаашаа ер нь нөгөө үлгэр дүүрэл болж өөрөөсөө үр хөвгтө өндийлэгж байгаа учраас өөрийгөө чүүл огоор одоо үр хөвгтэй хатлаа явдаг л байх ёстой шүү дээ тий. Тэгэхээр яг хөнгөн товчхон аа байх чи ийм сайхан шүү тий. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг одоо битийн юм лавшруулаач гэдэг. Одоо эн чинь зөвлөгөө ингээл аим гэх юм явдаг юм байна. Тэгсэн ирнэл ингээл нөгөө хариуцлагагүй эцгийн тоо их болчиход байдаг. Тээж дөрүүс их юм буруу гэж юу аах вэ? Би нөгөө залуучууд чинь дампуураад алдах юм байхгүй гэдэг. Дампуурх хөрөөрөө дампуурхгүй өр хөвгт хийж дампуураад байл та. Тийм. Тэрийн дампуу нөхдөд зориулаад нэг хэд гур үг хэлвэл ер нь бас уриалах. За миний хувьд ч юм бол дөрөв хөвгттэй. Гурван гурван хөнтэй тий. Нэг хүүтэй. Ингээд л одоо яг хэцүү л байна л да одоо тэгэл яг амьдрал дээр ингээд маш олон хүүхдүүд хүүхдүүд ингээд л хэцүү орчин нөхцөлд хэцүү тийм янз бүрийн дарамт шахалтанд ч гэдэг юм амьдрт юм уу юмрхүү сүлийн үе сошиалор тий зөндөө л одоо зөндөө юмнууд явж байна энийг ингээл сонсох хүртэл айгу хэцүү л байдаг л та одоо яг яах хэвээр бол яаж энэ хүмүүс одоо ингээд хүүхдүүдээ одоо нэгэн тал төрүүлэл өөрсдийнх нь үр хүүхд гэдэг ингээд гарсан юм чинь тэр бол тэр чигээрэл уг нь хариуцлага тэр хүмүүсийн өмнө өөрөө хүлээж байгаа тэр одоо байхгүй байх байсан хүнийг одоо ингээд газар дээр авчир тавьчаад ингээд зовоод байна гэдэг ч юм бас айгүй боломж хэцүү биш шүү дээ. Тэгэхээр тэгж өөрөө хүсч авчирсан юм чи тэрнийхээ хариуцлагыг хүмүүс өөртөө хүлээх хэрэгтэй. Айгүй хариуцлагатай энэ амьдралд айгүй хариуцлагатай ханддаг одоо залуучууд мөн эхнээсээ ингээд юмд айгүй хариуцлагатай байж чаддаг л байх хэрэгтэй гэл аль түрүүнээс биш би яриад байгаа нь өөртөө айгүй хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм аа. Дээрээс нь одоо энэ энэ тэнд тохиолж байгаа одоо ийм янз бүрийн хүчирхийлэл асуудлуудыг энэ одоо миний чиний гэхгүй хүмүүсийн одоо нөгөө оролцоо мэдээлэл чиний гэхгүй. Тий, мэдээлэл энэ айлын асуудал гэхгүй. Тэ Ирэми хоёрын элжиг бүүж орол гэл ингээ хүний имгээ дандаа манайхан хайдаг. Тэнд айлын асуудал биш. Тэнд өөр нэг хүүхэд маш хэцүү урчин нөхцөлд байгаа юм чинь. Тэр л бас оролцдог, мэдээлдэг тий. Э, ийм бие биенийхээ юмд бас анхаарал халамж тавьдаг тийм байгаасаа л гэж. За, миний хувьд л одоо юу гэдээндээ энэ хүүхэд бол таны тол та хүүхдээ ямар байлган байна да өөрөө тийм л байна. Энэ нийгэмд гарч байгаа энэ муу муухай юмнууд тий иймийг гарахгүй тулд та өөрөө ямар хүн хүүхдээ ямар хүн байлгамаар байна болгомоор байна та өөрөө тийм л хүн байна. Тий. За хүн зүйд өдр бол яг үнийг хэлээд бас үнэхээр бас хэлэх юм одоо сүүлийн үед маш хүнд хүнд юмнууд ингээд сонсогдоод ингээл юм мэдээч нөгөө тэ өөр эмтэрч зүрх зүсэгдэж ин тийм мэдээ сонсох тоолонд муухай байна. Хизүү бол тэ хизүү байна. Гэтэ хамгийн гол муухай байна. Залуучуудаа. Архиан бол. Тэ. Ялангуяа ахан архитал. Би өөрөө хайр хамсдаг. Тэгээд хүүхэд бол таны төл шүү. Ямар хүн өсгмөр бол ямар хүүхэдтэй баймаар байна. Та өөрөө тийм бай. Тэхийг сайн байхыг хичээгээрэй. Хинч та бол ер нь нэг юм э, lifetime coach болохоор л хүн байна шүү яаж бодож байна тий. За таны хувьд ерөнхийдөө яг сая энэ хүүхдийн асуудал дээр яг нөгөө аавд тандаад асуусан. Аа би гэхдээ аавтай хүн, нөхөртэй хүн, бас хүүтэй хүн тий. Mm -hmm Аа тэгээд миний амьдралын туршлага гэхээр хүүхдийнхээ хувьд эцэг их нэг хайр өгөхөөс гадна нэг юмыг л таниулдаг юм шиг санагддаг надад. Бүхэл бүтэн амьдралд хүнд одоо эрэгтэй хүнд, эмэгтэй хүнд, хүнд итгэж найдах, амьдралын сайханд итгэж найдах тийм нэг цаавын цаанаа байдаг тэр ихтгэл бий болгодог. Хамгийн цаа чухал нь миний бодлоор а би болохоор гендер эрх эмэгтэйчүүдийн эрхээр ажилдаг ажилдаг хүн а бас холбогдох судалгаануудыг хийдэг. А одоо нийгэм дээр ингэдэг шүү дээ. Одоо ингээл хэцүү хэрэгтэй холбоотойгоор хүүсний дайн шиг юм болоод байна шүү дээ. Хоёр хүүс хоорондоо суучлаар бол байлдах нэ. Тийм. А эн чинь хүүсний дайны асуудал биш. А эрчүүд нөгөө хойд үүд сүрсэн эцгүүтээ үйлдэл байгаа нь үнэ. А гэхдээ тэр хэрэгтэн ч юм уу эрчүүдийг тэгж одоо буруутгахснараа тэг шийтгэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл эмгтэй гişүүд хийсэнгүү гэсээр гиснэрээ шийтгэх гээд байгаа юм уу? Эмгтэй гişүүдийн ганцхан үүрэг юм уу гэд явна штэ. А гэхдээ хамгийн гол юу нь миний хэлэх гээд байгаа юм. Би аавтай хүн би хэдийгээр гендерийн талаар ажилдаг болохоор хүмүүс нэг эрчүүдийг үзэн яддаг юм шиг ойлгоод идэг. А гэтэл үгүй. Манайд тэгж ойлгогддог. Ойлгоод идэг, харагдаад идэг гэхээс илүү. А гэтэл би бол ажилтг мөртлөө тийм биш. Би одоо ааваараа төсөөлж надад надад одоо үзэн яддаг дургуулдаг хувь хувьсгалын ямар ч ирэх хүн нэг ч ирэх хүн байдаггүй. Тэр нь яасан юм? Угаасаа би амьдралд 18 настай хөл тавьж орохдоо эрчүүдийн хүний сайн сайханд үргэлж итгэдэг байсан. Энэ юунтай холбоотой, аавтай холбоотой, тэг хажуу тийм эрэгтэй хүн байж юм. Тэгээд нэг эрчүүдээс одоо гомдож өсрөөд ахаар тийм муухай турсамж байхгүй. Тэгэхээр энэ ингэж жишээгээ хилээд байгаа шалтгаан нь аав нь аав бол эмэгтэй хүүхдээ, эрэгтэй хүүхдтэй бүхэл бүтэн эрэгтэй хүнийг бүхэл бүтэн энэ хүн төрөлхтний 50% ба 51% байгаа доо бүхэл бүтэн эр хүүсийг хүүс цаад эмхтэй хүн чи итгэх итгэлийг цаагын цаанаа бий болгоод байгаа учраас тэрийг жоохон бодмоор л санагддаг. Өргөн утгаараа шүү, тэ. А жижиг утгаараа нь жижиг гэдэг нь кейсийн хувьд л хэлж байгаа да. А тэр жижиг 1 1 1 1 2 кейс чинь би ингэж нэг айхтар ингэж явснараа бас шийдэгдэхгүй байх юм. Тусдаа өөр хоёдын цаг ярих сэдв байх тий. Тэгэхээр энэ хүндээ ингээд өндөрлөе. Ингээд болтооч тийм. Аа. За За миний хувьд бол ингэж боддог л доо. Би насан өөд болоод өнхрөөд өгөхөд миний хүүхдүүд юу үлдэх вэ? Тэ? Одоо эд хөрөнгө мөнгө төрөг үлдэх юм бол тэр чинь нэг өдрийн дотор ч дуусч болно тэ. Жилийн дотор байхгүй болчихно. Үлдэх юм бол ерөөсөө л нэр хүнд нэрл үлдэн штэ. Нэрл үлдэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр би хүмүүстэй яаж харьцаж гин хүнд яаж би яаж би хүн зовоож юм уу те бусдыг одоо зовоож ийн үү, удлаа ярьж ийн үү, энэ бүхэн чинь буцаагаад миний хүүхд төр ирнэ. Би хүнтэй яаж харьцна? Тэр хүмүүс манай хүүхдтэй тэгж харьцна. Бас хэцүү үнцүү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь жишээлбэл хэд хэд удаа ч юм уу одоо би хүнд авг нэрээ хэлнэ. Өө чи чинь тэрний хүүхд байсан юм, хүүхд авшаа тэрний хүүхд юм уу, тэ? Оо өстой нэр сайн хүн шүү гэдэг тохиолдолд гардаг ч юм уу тий. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө эн чинь нөгөө үүлийн үр үүлийн үр гэдэг чинь ерөөсөө л үүлийнх нь үр хөвгтөр нэрнээл гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би өнөөдөр зөв амьдрах хэвээр, би хүнд худлаа ярьж болохгүй, би нэр хүндээ цэвэр байлгаж явах хэвээр, ихийг бүтээх хэвээр. Энэ бол намайг хүчирсэн хань байхгүй байсан хөвгтөр мөн л ирнэ. Одоо төгөлтрийн хөвгт гэдэг нь хүмүүс яаж хүлээж авах вэ гэдэг чинь өнөөдөр та хүнд яаж хандж чинь тэргээр хөвгттэй ч л тэгж харцсан гэсэн. Тэгэхээр нэрээ цэвэр байлгах нэг л юм үлдээж болно шүү дээ. Энэ бол өөрийнхөө л нэрийг үлдэнэ. Одоо ингэдэг нөгөө та бүхэнтэй ингэж ярилцаад байх тусам ярилцсан маар л байна л та сая чинь дайвар нэвтрүүлэг хүртэл хийх гэдэг чинь та нар. Одоо манай нэвтрүүлэг чинь нөгөө нэг эхэллэх гэж нэг юм болж байгаад ингээд төгсөх цаг нь болчлоо. Тэгээд та бүхэндээ одоо баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчтэй яг та бүхнийхээ одоо ярилцсан юм дээр багцлаад өндөрлөе. За ингээд үзэгчтэй өнөөдөр оролцсон оролцогчдын маань амьдрал за энэ эндээс урам зориг авч төрөүний хилдэг шиг аа өнгөрсөн цагтыг бодож шаналх биш эрэх цагуудаа бодож төлөвлөж хамгийн одоо зоримог зөв эрэг тий эхлэгцээгээ эрсдэл бүх юмнаас айлгүйгээр залуу насн дээр зөв хөгжиж бусдаас шилдэг бусдаа бас хүнлэг байгаараа гэж хэлмээр байна. За маш амаргүй зүйлийн тухай ярьж нэвтрүүлгээ төгсөх гэж байна. За энэ 7 хоногийн мигмар гараг бол миний хувьд бол Монголын одоо бас олон хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг одоо урсан айхтар хэрэг гарлаа. За 9 настай хүүхэд хойд эцгийн хагарт ам ирсэн тийм муухай мэдээг авсан. Тэгээд бид нар мэдээж хэвлэл нийтлэх хэл хэрэгчлөөнийхөө үүднээс маш олон үзэгчдэд телевизээр ингээд нэвтрүүлгээр уулздаг учраас манай нэвтрүүлгийн баг бол энэ сууж байгаа оролцогчд за миний өөрөө одоо харьяалтай байдаг нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооны мянган мянган гişүү дэмжигчд ийм муухай зүйлтэй бол хатуу байр суурьтай ханднаа. Монголын бүх хүүхдүүд жаргалтай байгаасаа хүүхэд болгон Иймэрхүү байдлаар бити эндээсээ тэгээд нэгэн л чиний үр хөвгт учраас өөрийнхөө үр хөвгтийг хамгийн сайхнаар хайрлаж хамгийн сайхан дурсамжийг үлдээгээрэй. Хүчрхийллээс хүчрхийлэл бий болно. Тийм учраас югмэр чинь зүгээр л хүн байгаарай. Хүүхэд болгон жаргалтай болтгоо гэж нэвтрүүлээд өгсгөө. Баярлалаа.